ब्लेंडर ट्यूटोरियल की सीरीज में आपका इस्तकबाल है ये ट्यूटोरियल नेविगेशन कैमरा व्यू के बारे में है हम सीखेंगे कि ब्लेंडर 2.59 में कैमरा नेविगेट कैसे करें इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है ये ट्यूटोरियल देखने से हम सीख जाएंगे कि नए कैमरा व्यू के लिए कैमरे का मुकाम कैसे तब्दील करें कैमरा व्यू को रोल पैन डॉली और ट्रैक कैसे करें और फ्लाई मोड को इस्तेमाल करते हुए नया कैमरा व्यू कैसे मुंतखब करें मैं मानकर चलता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि आपके सिस्टम पर ब्लेंडर कैसे इंस्टॉल करें अगर नहीं तो बरए मेहरबानी ब्लेंडर नस्ब करने के लिए हमारे पहले ट्यूटोरियल्स देखें डिफ़ॉल्ट तौर पर जब ब्लेंडर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 व्हील या पकड़ पकड़कर रखें और जहां आप अपना कैमरा रखना चाहते हैं इस मुकाम पर व्यू को घुमाने के लिए माउस को हरकत दें मैंने ये मुकाम चुन लिया है कंट्रोल ऑल्ट और नम पैड जीरो दबाएं कैमरा नए मुकाम पर चला जाता है 3D व्यू इसी वक्त कैमरा व्यू में बदल जाता है ब्लेंडर आपको कैमरा पर कुछ नेविगेशनल कार्रवाइयां करने की इजाजत भी देता है जैसे रोलिंग पैनिंग ट्रैकिंग वगैरह अब हम इन्हें देखेंगे कैमरे को मुंतखब करने के लिए डॉटेड बॉक्स पर राइट क्लिक करें यहाँ से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह कैमरे का मौसर इस्तेमाल कर सकते हैं याद रखें कि इन कामों को करने के लिए कैमरा व्यू में होना जरूरी है पहला एक्शन हम देखेंगे कि कैमरा व्यू रोल करना ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए अपने कीबोर्ड पर आर दबाएं। अब अपना माउस बाएं से दाएं और ऊपर और नीचे करें डिफ़ॉल्ट तौर पर ये कैमरे को इसके लोकल Z महवर में घुमाता है यानी महवर के इर्द गिर्द जो कैमरा व्यू के अंदर या बाहर आता है अमल को मनसूख करने के लिए स्क्रीन पर दायां क्लिक करें या कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं।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 कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घूमता है कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें अब हम कैमरा व्यू डॉली करेंगे ऐसा करने के यहाँ दो तरीके हैं पहला कैमरा पकड़ने के लिए जी दबाएं माउस व्हील या एम पकड़ कर रखें और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएं दूसरा तरीका है आप इसके लोकल Z महवर के साथ कैमरे को मुंतकल कर सकते हैं जी दबाएं।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 करते हुए फ्लाई मोड में जाने के लिए शिफ्ट और F दबाएं। जूम इन करने के लिए माउस व्हील ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें शॉर्टकट के लिए नम पैड प्लस दबाएं। जूम आउट करने के लिए व्हील नीचे की तरफ स्क्रॉल करें शॉर्टकट के लिए नम पैड माइनस दबाएं। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरक्स तरतीब में घुमाने के लिए आखिरी तरीका है फ्लाई मोड में माउस व्हील या स्क्रॉल का इस्तेमाल फ्लाई मोड में जाने के लिए शिफ्ट और एफ दबाएं डी दबाएं और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें कैमरा व्यू बाएं से दाएं और बरअक्स तरतीब में घूमता है कैमरा व्यू को बंद करने के लिए स्क्रीन पर बायां क्लिक करें अब ये आपका नया कैमरा व्यू है तो अब हम कैमरा व्यू नेविगेशन पर ट्यूटोरियल खत्म करते हैं अब एक नई फाइल में कैमरा का मुकाम तब्दील करें और camera view roll pan dolly और अपना कैमरा ट्रैक करें और नया कैमरा